Ναι, την Κυριακή στην παρέλαση, ένα που μένει στην παραλιακή λεωφόρο τη Θεσσαλονίκη βγήκε από το σπίτι του το πρωί για να πάει στη δουλειά του, γιατί δούλευε εκείνη η μέρα. Μόλι βγήκε και άρχισε να περπατάει για να, να πάει να πάρει συγκοινωνία να φύγει, το πλησίασαν δύο αστυνομικοί και του λένε Καλημέρα κύριε, αυτό που κάνουμε δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά έχουμε εντολή να το κάνουμε. Πρέπει να μα ε, στο τμήμα. Λέω αυτό τι έγινε, ρε παιδιά, εγώ στη δουλειά μου, τι να κάνουμε στο τμήμα, ε, θα χάσω τη δουλειά μου. Όχι, λέει, θα έρθει μαζί μα, δεν γίνεται. Ε, τον παίρνουν με ένα αυτοκίνητο, τον πάνε στο τμήμα, τον πηγαίνουν μέσα, τον κλείνουν λέει, σε κάτι ε, θαλάμου εκεί και τέτοια, όπου υπήρχαν μέσα οι περίλικε, άλλοι λέει, οι οποίοι είχαν βγει να περπατήσουν και να κάνουν τζόκι στην παραλία, Του μαζέψαν όλου εκεί, τους κρατήσανε λέει, μέχρι τις 11.30 ώρα που τελείωσε η παρέλαση και μετά του είπανε ε, τώρα μπορείτε, είστε ελεύθεροι να φύγετε. Ε, και λέει, το, το ρωτούσε ο δημοσιογράφος που έστειλε το αυτό, λέει, τι έγινε, καφέ σα λέει, ή απλώ μόνο καθίσατε και φύγατε εκεί. Και το κατέθεσε αυτό σε πόνιμα, με το όνομά του και το επίθετό του, έστειλε τη διαμαρτυρία λέει και να δημοσιευτεί λέει και να μάθει ο κόσμο τι έγινε την Κυριακή λέει, στην παρέλαση.